Добрый день. Меня зовут Родионов Сергей Анатольевич. Я являюсь генеральным директором строительной компании «Красный апельсин». Сегодня мы находимся на объекте «Семейная усадьба», на котором мы производим э, монолитные работы второго этажа. Э, монолитные работы второго этажа являются сложным архитектурным решением, которое выдано э, архитектурным бюро Яковлева для воплощения в жизнь. Сегодня восьмой месяц производства работ на данном объекте. Мы видим с вами, что у нас реализованы все земляные работы, реализован цокольный этаж, э, и мы э, приступили ко второму этажу. Второй этаж у нас э, непростой. В данном проекте реализуются сложные бетонные конструкции, заложенные в непростое архитектурное решение. Работы сегодня мы производим, как всегда, с нашим верным и надежным партнером компании «Беталайн», Спасибо им за очередную заливку, произошедшую без каких, э, каких бы то ни было сбоев, задержек. Все прошло, как всегда, по плану.